Hola, yo soy Sony de Canastan Jelly. Hoy haremos esta máscara para protegerlos del coronavirus. Para hacer la máscara necesitamos esta plantilla. Para hacer la plantilla, mira este vídeo. Ahora vamos a coser. Juntamos las dos partes interiores y exteriores. exterior, interior. Cosemos esta parte, la parte redondeada. Aquí hacemos unos pequeños cortes. Aquí también. hacemos unos pliegues para poder poner el filtro dentro. En ambos lados. Así queda la entrada para el filtro. Ponemos la parte interior boca arriba y la parte exterior boca abajo. Las encajamos bien y cosemos la parte ancha. hacemos el dobladillo para poner la goma dentro en ambos lados como en esta máscara, un lado y el otro lado. Pasamos las comas por el dobladillo con la ayuda de una aguja imperdible. Por un lado, y por el otro lado. Y hacemos un nudo y otro nudo. Y ya tenemos la máscara hecha. Y nos la ponemos así. Podemos poner un filtro de café dentro de la máscara para tener mejor protección. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete Aquí te, veo otro vídeo. Hasta luego. Hasta pronto.